بسم اللہ الرحمن الرحیم بلو ورلڈ سٹی کے تمام چاہنے والوں کو ایک بار پھر السلام علیکم اللہ پاک کا لاکھ لاکھ شکر ہے جی بلو ورلڈ سٹی کی مینجمنٹ ہمیشہ کی طرح پوری مستعدی کے ساتھ پوری محنت کے ساتھ پوری جانف فشانی کے ساتھ پرعزم اپنے پروجیکٹ کی تکمیل کے لیے اور اس بات کو انشور کرنے کے لیے کہ پاکستان کی پہچان جو ہے پوری دنیا میں وہ بلو ورلڈ سٹی بنے اور پاکستان کا پہلا پرپز بلڈ ٹورسٹ ڈیسٹینیشن بنے ٹورسٹ سٹی بنے جہاں پہ فقید المثال پروجیکٹس مختلف نوعیت کے بھلے وہ ہمارا واٹر تھیم پارک ہو بھلے وہ برج العرب کا ریپلیکا ہو بھلے وہ دنیا کے ٹالسٹ ہارس میسکاٹس ہوں بھلے وہ پاکستان کا سب سے بڑا جھنڈا ہو بھلے وہ بلو مسجد استنبول کا ریپلیکا ہو اور انشاءاللہ ہم نے مسجد اقسا کی بھی اناؤنسمنٹ کی تھی وہ بھی اللہ پاک نے چاہا تو ہم اسی طرح کا لائف سائز ماڈل وہ بھی کھڑا کریں گے ہم نے پہلے عرض کی تھی کہ پاکستان کا پہلا پرائیویٹلی بیلٹ ایک پرائیویٹ اینٹی uh, میں ایک private real estate mega project میں پاکستان کا بہنے پہلا بننے والا پولو کلب بھی انشاءاللہ ایک ارب روپے کی خطین انویسٹمنٹ کے ساتھ ہم انٹروڈیوس کرا رہے ہیں تو جہاں اتنے سارے uh, پر عزم ایفرٹس کی جا رہی ہوں فقید المثال پروجیکٹ بنانے کے لیے ایک ٹورسٹ ڈیسٹینیشن بنانے کے لیے وہاں لا محالہ مشکلات بھی فیس کرنی پڑتی ہیں اور الحمد للہ بلو ورلڈ سٹی کی مینجمنٹ پوری مستعدی کے ساتھ اتحاد کے ساتھ اور بہادری کے ساتھ الحمد للہ تمام مشکلات کو فیس کر رہی ہے اور ہم سمجھتے ہیں یہ ہم اپنا کام نہیں کر رہے یہ پرائم منسٹر عمران خان کا وہ بھی وہ جو پورے پاکستان کے لیے دیکھتے ہیں کہ ریل اسٹیٹ سیکٹر میں یا کنسٹرکشن انڈسٹری کی ریوائول اور بوم پہ فوکس کیا جائے تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم وہ جاں باز لوگ ہیں اللہ کی مہربانی سے جو جنہوں نے پہلا قدم اٹھایا اور کنسٹرکشن انڈسٹری میں یہ جو آنے والا مہنگائی کا طوفان ہے اس تمام کے باوجود ہم وہ جو پریشرز ہیں وہ خود بیر کر رہے ہیں اور الحمدللہ عوام کے لیے اس وقت twenty four seven on ground ایک ریالٹی ڈیلیور کرنے میں کوشاں ہیں تو کچھ ریومرز مارکیٹ میں لیفٹ رائٹ ٹریول کر رہی تھی اس حوالے سے گفتگو کر رہا ہوں آپ لوگوں سے ہمیشہ کی طرح ہم آپ سب سے عرض کرتے ہیں یہ ہیں کہ پروجیکٹ کی اپروولز کے لیے ہم نے اپنا تمام پیپر ورک ریلیونٹ ڈپارٹمنٹس میں جمع کرا رکھا ہے جس میں راول پنڈی ڈیولپمنٹ اتھارٹی سر فہرست ہے اور اگر آپ راول پنڈی ڈیولپمنٹ اتھارٹی سے جا کے پوچھیں تو وہ وہ نہ صرف آپ کو یہ بتائے گی کہ ہم نے اپنا فائل اور پیپر ورک جمع کرا رکھا ہے بلکہ ساتھ ساتھ وہ یہ بھی بتائیں گے کہ اصل مسئلہ جو اس وقت اپروولز میں حائل ہے وہ راول پنڈی ڈیولپمنٹ اتھارٹی اور ٹی ایم ایز یا جو سپریم کورٹ آف پاکستان نے بحال کی ہیں لوکل گورنمنٹس ان کے درمیان ایک ڈسپیوٹ ایگزسٹ کرتا ہے جورسڈکشن کے میٹر پہ اور وہ ابھی تک کورٹس میں انڈر ٹرائل ہے تو جیسے ہی وہ ایشو ریزالو ہوگا ان شاء اللہ ہماری approvals would be the first one to come up اور پیری uh, اربن اور اربن لمٹس کے حوالے سے جو کنفیوژن ہمارے ڈپارٹمنٹس میں پائی جاتی ہے یا ڈیولپمنٹ اتھارٹی اور باقی اداروں کے درمیان پائی جاتی ہے یہ جیسی ریزالو ہوں گی ویسے ہی ہماری اپروولس پروسیس uh, ہو جائیں گی رہی بات فاٹا uh, کی تو فاٹا ایک ادارہ ہے جو ریسنٹلی قیام میں آیا ہے اور وہ پرائم منسٹر کے وین کے تحت اس نے بھی اپروولز دینا شروع کی ہوئی ہیں اور وہاں پہ بھی ہمارا پانچ چھ ہزار کنال کا کیس انڈر پروسیس ہے انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو وہ بھی گڈ نیوز ہم آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے ادر دین دیٹ جی جو اصل چیز ہے پروجیکٹ کی ڈیلیوری کے لیے جو کور ایسنس ہے وہ ہے land on site land on ground جو ایک کثیر تعداد میں موقع پہ بھی موجود ہے اور اس کا تمام پیپر ورک جو ہے وہ کوئی بھی صاحب آ کے ہمارے پاس اونرشپ کا دیکھنا چاہیں تو وہ ہمارے پاس سارا اویلیبل ہے اس وقت جو بلو ورلڈ سٹی کا ایریا ہے that is owner through ownership through sale deeds and ownership through execution of بیانز وہ اس وقت تقریباً ایک لاکھ سے ڈیڑھ لاکھ کنال کے بیچ میں الحمدللہ اس وقت ایگزسٹ کرتا ہے اور وہ کوئی بھی صاحب آئیں ہمارے ساتھ پٹرول بھریں اور پورا دن ہمارے ساتھ گھومے پھریں پہلے بھی ہم کہتے تھے کہ پٹرول کا ٹینک خالی ہو جائے گا اب تو ہم امید کرتے ہیں کہ ادھر ہمارے ہی لگے ہوئے پٹرول پمپ سے ایک یا دو دفعہ ان کو پٹرول ڈلوا کے دینا پڑے گا تو پھر جا کے ان کا جو وزٹ ہے وہ کمپلیٹ ہوگا تو ہمارا یہ اوپن چیلنج ہے ہم دوسری نئے آنے والے پروجیکٹس کی طرح خالی یہ ایزمشنز نہیں دے رہے مارکیٹ میں کہ جی ہمارا ہزاروں کنال پہ رقبہ محیط ہے آپ تشریف لفائیں ہمارا پیپر ورک دیکھیں جو انتقالات ہم کر چکے ہوئے ہیں وہ اس وقت تقریباً تیس ہزار کنال کے قریب ہیں اور جو ہمارے پوزیشن میں رقبہ ہے وہ لاکھ سے ڈیڑھ لاکھ کنال کے درمیان ہے اور ہم تھرو بیانز سارا پیپر ورک ایگزیکیوٹ کر چکے ہوئے ہیں تب ہی بیانے کے اوپر ہمیں جو ہے ہمارے لینڈ سپلائرز وہ قبضہ دیتے ہیں تو وہ کوئی بھی آ کے ویریفائی کرنا چاہے تو وہ بڑی خوشی سے آ کے کرے اور ڈیولپمنٹ الحمد للہ at site twenty four seven ہو رہی ہے اگر ڈیولپمنٹ اتھارٹیز اور اداروں کے درمیان موجود کنفیوژن کی وجہ سے این او سی کا مسئلہ بھلے درپیش ہے اور اس میں ذرا ڈلیز دیکھنے میں آ رہے ہیں اور انفارچونیٹلی پرائم منسٹر صاحب کی تمام ترکاوشوں کے باوجود چند میں سمجھتا ہوں افسران یا چند لوگ جو اس گروتھ میں حائل ہیں بے شک اس کے پیچھے اور پرائیویٹ لوگوں کے عزائم موجود ہوں گے جو اس ملک میں رنگ روڈز نہیں بننے دیتے جو اس ملک میں اپنے سوا کسی اور کو گروتھ کرتا نہیں دیکھ پاتے تو ان کے عزائم اپنی جگہ ہوں گے لیکن بچانے والی ذات اللہ پاک کی ہے اور اللہ کے فضل و کرم سے ڈیولپمنٹ کا پروسیس ہمارا رسپیکٹیبل کورٹس آف پاکستان کے آرڈرز کے تحت ٹونٹی فور سیون جاری ہے وہ کوئی بھی شخص یا ادارہ آ کے وزٹ کر سکتا ہے اور کئی ادارے اور کئی اشخاص آ کے وہ ویریفائی بھی کر چکے ہوئے ہیں تو یہ جو کنفیوژنز اور مارکیٹ میں ریومرز مختلف قسم کی اڑانے کی کوشش کی جا رہی ہے ان پہ سب سے ریکویسٹ ہے کان نہ دھریں ہم نے ہر کسی سے یہی وعدہ کیا ہوا ہے کہ انشاءاللہ ان کے پیسے کا بھی تحفظ کریں گے ان کی انویسٹمنٹ کا بھی تحفظ کریں گے اور جو ہماری ذمہ داریاں ہیں وہ ہم اپنے خون کے آخری قطرے تک نبھانے کی بھرپور کوشش کریں گے تو صرف اور صرف ہمارے لیے دعا گو رہی ہے اللہ پاک ہم سب کو اپنی حفاظت میں رکھے اور انشاءاللہ جوں جوں یہ سفر آگے چلتا جائے گا مزید جو ہے ایسے کئی مرحلے شاید ہمیں دیکھنے کو ملیں لیکن ہر آبسٹیکل جو ہے وہ انشاءاللہ بلو ورلڈ سٹی اور بلو ورلڈ سٹی کی مینجمنٹ کے لیے ایک جمپ اپورڈز کا ہی انشاءاللہ صرف سٹیپنگ سٹون بنے گا اور یہ اللہ پاک کا طریقہ کار رہا ہے ہمیشہ سے وہ مسائل اور مصائب سے ہی اپنے بندوں کو آزما کر انہیں اسے بہتر پرفارمنس کے لیے پرپیئر کرتا ہے مینٹلی بھی فزیکلی بھی اور وسائل کے حوالے سے ہی تو وہ الحمدللہ وہی پروسیس ہمارے ساتھ ہو رہا ہے ہر آنے والا دن گروتھ کی فاؤنڈیشن بن رہا ہے اور اللہ پاک نے چاہا تو انشاءاللہ یہ ایشیا کا سب سے بڑا پروجیکٹ ہوگا پاکستان کا سب سے بڑا پروجیکٹ ہوگا اور اپنی مثال آپ ہوگا یہی جو ہماری انتظامیہ ہے جو اس وقت میں سمجھتا ہوں اپروولز میں کنفیوژنس کا شکار ہے یہی انشاءاللہ فخر سے اپنی چھاتی چوڑی کر کے پوری دنیا کو بلو ورلڈ سٹی کا پروجیکٹ ایک دن دکھایا کریں گے اور زمانہ اس کا گوار ہوگا انشاءاللہ جزاک اللہ خیر جی اپنی اپنی جگہ قائم رہیں مضبوط رہیں اور ہمارے لیے دعا گو کے دعا گو رہیں